amangaphi ligama eliyi-one xa umfundi uinamehlo uthi inamehlo okanye uthi inamehlo inamehlo mamela ke uba ufikile egameni walophula kaloku funeka uphinde ulifundele licaca uba ligama eli e, elinye funeka ulifundele kuceka uba ligama elitheni elinye